eu sou quem permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim é jogado fora e seca. separado para o fogo, é jogado fora e queimado como um ramo seco. Isto é glorificado. o meu Pai, em que deis muito fruto e Assim vos tornarei eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mãos, Ninguém tem maior amor do que quem dá a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando, eu vos escolhi para que deem muito fruto. Quem não permanecer em mim é jogado fora e seca como um ramo seco, separado para o fogo.